大家好，今天是二零二一年十二月二十九日，星期三。今天我们的话题是二零二一年上市公司高管套现达到历史最高。今天呢，我们会讲一下哪些公司的高管在套现，啊，具体的套现的金额都有多少。最后呢，我们会分析一下这个现象对我们投资者的影响。我们先来看新闻，这个呢是 CNBC 做的一个统计。 就是历年上市公司高管套现的金额，那我们可以看到很清楚，从二零一三年一直到二零一九年，基本上每年的高管套现的这个金额呢，就在三十到四十个 billion 之间这么一个范围。那么去年二零二零年，那么就大幅的增长到了五十三个 billion，那么比起原来三十多个 billion，可能涨了大概有百分之五十左右。 到了今年二零二一年，就更涨到了六十九个 billion，也就是说，呃，这个水平基本上是在二零一三年到一九年的平均水平的两倍以上。在所有的这些套现的金额里头呢，也有很多呢，我们非常熟悉的一些，呃，不管是公司的高管还是公司的创始人，啊，他们的一些套现，呃，排在第一位呢，就是伊隆·马斯克这个。 大家不会觉得意外哈，就是他的金额呢套现了十个 billion，排在第二呢，这贝索斯贝索斯，那么他基本上九点九七，也就是十个 billion 差不多。第三个呢就是沃顿家族，啊，也就是沃尔玛背后的这个家族是大概套现了六点一八个 billion 的啊这个股票，呃，排在第四呢就是小扎扎克伯格，他的套现金额是四点四七个 billion。 最后两个呢，就是 Larry Page 和这个 h i r t e y Brin，他们两个是这个谷歌的创始人吧？他们各自套现了差不多一点五个 billion 的，也就是说他们加在一起，一共有三个 billion 多的 Google 这个股票。那么这里呢，大家呃可能注意几个事儿，一个呢就是这个只是相当呃少的几个高管了哈，比如说这里的就没有包括这个微软。 他的这个 CEO 的套现，还有一些我印象里头，Oracle 今年也有，还有一些大公司都没有包含在这里面。他们呢，可能套现的金额没有这些大佬更高哈，所以没有在这里出现。另外一个呢，就是第一个这个伊隆马斯克，他是这上说的是十个 billion。那我们之前做过一期视频，算了一下伊隆马斯克他今年要套现的数量呢，如果把股票和 期权都加在一起，一共差不多是四千万股。最终它的套现可能就是总额应该在四十个标 n 那么如果我们按九百块钱算，那也是三十六个标 n 对不对？那就是因为这个数据它是截止到十二月一号的 CNBC 的这个新闻。那么如果不出意外的话，伊隆马斯克最终今年的套现金额很可能比这个十个标 n 要多得多。 我个人感觉呢，差不多就应该是在三十五到四十个 billion 的样子。所以呢，如果你把这二十多个 billion 再加到这六十九个 billion，那么今年很可能的全年的上市公司高管套现很可能会达到九十个 billion 这么一个水平。当然了，具体的数据只能到二零二二年才能会有比较准确的数据了。 好，我们再看一下《华尔街日报》的这个报道。它这个报道呢，是在十二月九号，比 CNBC 的那个晚了差不多一个星期。那么它的统计呢，是从另外一个角度，它看到的是这个，它比较了过去历年，呃，这个高管套现的这种交易的数量，而不完全是金额。那从这个角度来看呢，大家可以看到，这个深蓝色呢是一个亿以上的。 这个浅蓝色代表是两个亿以上的这种套现的这种交易，嗯，非常明显，在一六年啊，一直到一九年，这两个这两个数量呢加在一起也就不到二十五起，也就差不多每年呢有十个这种大宗的这种啊高管的套现。那么到了去年，一下就从一个亿以上，就从差不多十来件，就涨到了将近四十多件。 相当于是原来的四倍，然后两个意义上也从原来的差不多呃七八起啊十起，就涨到了呃从咱们这儿看的大概有二十两个类别的这种高管套现都是成倍的增长。那么到了今年就更显著了，比起一六年到一九年，基本上是一个差不多四倍的关系。那么下面这个图呢，就是一个金额的统计。 他比较了一下这个从一五年到呃呃今年十一月份的这么一个情况，呃，基本上跟 CNBC 的数据是一致的，也就是说，在过去呢，基本上每年的高管的套现都是在三十几个 billion，那么去年呢就涨成了四十多个到五十个 billion 这么一个情况，然后到今年呢就更多。那么根据他这个文字的叙述，他说是今年。 这个四十八个顶级的这种职业经理人套现的这个数量呢，是在呃一六年的四倍以上，然后他们套现的金额到目前为止到十一月份一共是六十三点五个 billion，这个比那个 CNBC 那统计稍微低一点哈，这个呢相对于二零二零年都是一个百分之五十的增长，而在所有这六十三点五个 billion 的套现里头呢，科技公司。 有独领风骚，一共有四十一个 Billion，都是科技公司的高管在套现。那么这个科技公司的套现相比去年呢，大概增幅呢有三分之一，也就是百分之三十几的这么一个增量。那么现在大家看到的这个图呢，是一个按月份来统计高管套现金额的这么一个图。大家可以看到，这个在今年的五月份有一个。 第二高的一个柱啊，差不多这个数量是在十三个 billion 左右，也就是说这一个月高管们就套现了一百三十个亿。那么相比五月份呢，那么十一月份就更显著了。那么最后的这一根最长的这个条那么它代表的十一月份的套现数量，目测的话呢，应该在十五个 billion 以上，呃，可能将近十六个 billion。 那么也就是说，这一个月这些高管就套现了将近一百六十个亿。那大家可能要注意一个，是因为这个数据只是截止到十一月三十号，而马斯克呢，他的套现呢很可能是在十一月中或者十一月下旬刚开始。而如果我们考虑到马斯克他一个人套现的总的金额的话，我们在上一期的视频里头讲到，他一共。 期权加股票一共要套现将近四千万股的话，他十一月份很可能只套现了，也许一千万股。马斯克个人套现的数量，十二月份有可能是三倍于他十一月份套现数的，有可能达到二十多个 billion，甚至三十个 billion。那我们再考虑到其他公司的这个高管也也会继续在套现。 那么最终十二月份的这个数据很可能会超过三十个 billion，或者至少也得二十多个 billion。那么《华尔街日报》对他的评论呢是呢，其实跟我们这个频道的观点是差不多的。那么就是说，这个之所以二零二一年有这么大规模的高管套现，一个很重要的原因就是拜登的这个 BBB 法案牵扯到要把美国的长期资本利得税。 要有一个巨大的上升，那么所有这些有钱人呢，就趁在这个呃新的法案生效之前，赶紧把这些呃在股市里赚的钱就都卖掉，这样可以少交税。我们上上一次的视频也大概分析了一下，那么新的拜登的税法税率很可能是在现有的税率的基础上要多百分之二十左右，所以你要考虑到这些。 上市公司高管手里股票的数量，那么这百分之二十的差别是相当巨大的。沃顿商学院的一个教授说，现在发生的这件事情是史无前例的。从数据上看呢，确实是哈，这一次至少这一次的这个高管套现确实是史无前例的。根据他的经验，呃，那么公司的高管在历史上经常会在。 股市的高点的时候，把他们的股票都给抛售了。那么这里呢，《华尔街日报》呢指出了一个比较重要的一个特点。那么就是说，今年因为每年其实这些公司的高管啊、董事啊，他们都有可能会卖掉自己手上股票，可能有各种各样的原因。但是今年，呃，有一个显著的特点是什么呢？他们很多的这些人在去年，二零二零年。 就一只股票都没有卖，而他选择在今年卖了这么一个巨大数量的这个股票。另外有一些，呃，有一些的今年的出售股票的高管呢，是在过去五年甚至十年都是从来都没有卖过股票的，而他选择今年二零二一年啊卖掉了很多的股票，这个是一个相比往年有点不一样的地方。 那么具体到，比如说谷歌，呃，谷歌这个 Larry Page 和这个呃叫什么 Sergey Brin，他们卖掉这个谷歌的股票呢？他们是上一次卖是在二零一七年那个时候还是八百块钱啊？然后他们从今年五月份开始卖的时候，谷歌的价格是两千二百块钱，然后他们每个人都卖了六十万股，也就是说每个人拿到了十五个亿的现金。 呃，当然，他们各自呢还还保留了百分之六的这个谷歌的这个股票。华尔街日报指出了一个不太寻常的是什么呢？就是这两个高管也好，创始人也好，他实际上选择的这个出售的时机是在谷歌有达到了一个创纪录的营收和利润的这。 这么一个时间点上，他们选择了抛售。另外一个不太寻常的情况呢，就是在他们抛售完了股票的七个月，美国司法部就发出了要对他们进行反垄断调查的这么一个通知。正常情况下，就是他们跟司法部沟通这件事情，很可能是几个月之前就已经在进行。另外一个例子呢，就是雅诗兰黛。 创始人的儿子，他今年呢是卖了两百万股，那么拿到了六个亿的现金。就是二零一六年是他的上一次的出售股票，那么再下一次就是今年五年以后了。那么下一个例子呢，是这个沃顿家族，也就是沃尔玛家族，他们在今年的套现的数量相比去年，他们去年一共套现了十五个亿的现金。 是今年一共套现了六十五个亿，也就是说是去年套现数量的四倍。Facebook 或者说现在叫 Meta 了，小赵他今年的这个套现的数量是去年的七倍。同样的，跟刚才的那个谷歌很像的是什么呢？呃，小张选择套现的时机也是他的公司爆出了有史以来最高的销售和利润的记录的这么一个背景。 所以你看，这个这个 Insider 他们有这么一种呃传统啊，就是在他们自己的这个公司达到了一个封顶的时候，他们都倾向于把股票卖掉，而这个时候反而是散户恰恰是啊一听到一个公司创纪录的这个呃这个销售啊创纪录的利润的时候，这时候恰好是散户蜂拥而至的时候。 那这个其实是很有意思的一个现象。根据华尔街日报说呢，目前这些高管的套现大概有三分之二的，呃，销售都是按照这种 ten b five 的方式来进行的。那么这个 ten b five 是什么呢？我们在之前的十二月二十五号那期视频里面有一个比较详细的 Five，那么感兴趣的朋友可以去搜一下。再有一个例子呢，就是 Charles Schwab。 这是一个金融公司，哈，他们是上一次出售是在二零一五年，那么这个创始人呢，今年等于是卖了五百三十万股，然后套现了三点六个亿美金。那么 Snapchat 今年它设置的这个这个出售计划呢，是把呃价格区间设置在六十块到八十块之间。 你在这个区间里头，他一共卖掉了价值大概七点一个亿的股票。那我们谈了那么多这个上市企业的高管，呃，创纪录的抛售他们的股票套现。很多朋友呢心里可能会想，啊，那我们是不是要跟着这些高管一块儿把股票也卖了？你看他们都这些高管也好，董事也好，都都跑了，那我们别给他们站岗，是不是？ 呃，那么要回答这个问题呢，其实呃，本质上大家想知道的就是会不会因为这些高管的这些套现的行为而造成这个对股票的价格甚至对大盘的影响，从而把这个呃价格就会给带到这个暴跌这么一种情况哈。呃，要想回答这个问题呢，我想从两个层面来分析，一个层面呢就是对于个别的这个股票啊。 我们看一下这些高管套现的这个规模，相对于它股票的市值到底是一个什么这个水平？比如说呢，我们先拿这个这个套现最多的马斯克来说，特斯拉呢，那么今天我们查到它的这个市值呢是 1.096T，也就是说是一千一百个 billion。那么马斯克我们姑且就认为他会一年会套现了三十个 billion，那么除上一千一百个。 跌了的话，最后是得到一个百分之二点七。换句话说，整个马斯克的套现呢，呃，也就是相当于特斯拉整个盘子的不到百分之三的样子。那么相对来说，这个比例呢，不能算特别小，但是呢，也不能算大哈。所以你要从这个角度来讲，应该不会因为马斯克一个人套现，呃，就会造成整个特斯拉的这个。 这个暴跌，同样我们看一下这个亚马逊，亚马逊的这个贝佐斯套现的是十个 billion，那亚马逊的盘子就更大一点，它是一点七一个 t，那么也就是十个 billion 除上一千七百个 billion，那么最后算下来才千分之六，那么贝索斯这个套现就更没有问题了。后来呢，我其实还计算了其他的几个啊套现的大户，比如说像沃尔玛呀。 嗯，或者像 Facebook，其实都是差不太多。他们这个数量看起来呢，确实创纪录，但是相对于他们自己这个公司的这个盘子呢，比例还是非常有限的。所以从这个角度讲呢，我认为不会因为这些高管的集中套现就会造成股价的崩盘。当然，我说的是不存在因为高管套现而崩盘啊，也许他会因为其他的原因。 会造成股价的波动哈。另外一个层面呢，我们想衡量一下现在这个高管呃套现的这个资金量和市场上其他的这个力量的对比。我们都知道现在这个呃美联储呢要开始呃 taper，那么现在的这个呃美美联储做这个 QE 的水平呢是每个月的八十个 billion 的呃国库券和四十个 billion 的 MBS。 那么这个加一块儿是一百二十个 billion，那我们刚才分析的，呃，如果往多了算呢，那么二零二一年整个这个标普五百的高管们套现的金额大概是在八十个 billion，所以就相当于是美联储一个月的国库券的购买量。所以从这个角度讲呢，这个量虽然比历史上的水平会高一些，但实际上。 它对于市场的影响还是要远远的小于，呃，美联储对市场的影响。换句话说，美联储这个 taper 这个消息，或者这个 taper 的速度，甚至到明年呃加息的这个进程，都比这个高管套现对市场的影响要大得多得多得多。所以从这个角度讲呢，呃，我们只是了解一下高管的这个行为，这些这个春江水暖鸭先知啊，春江。 春江水凉了，其实也是鸭，鸭比咱们知的早，对吧？所以呢，这个所以关注这个鸭的这个行为呢，有助于我们来判断整个股市的一个状态。好，那今天咱们就聊到这儿，谢谢大家。